Okay, Assalamualaikum semua Hari ini Okay, Assalamualaikum semua So, hari ini nak buat video pasal Pasal kek Siapa kek? Sini Sini saya nak video kau dengan dia Mana dia? Buat WhatsApp Eh? Alah, macam mana? So hari ni uh, Video aku pasal Buat kek So ni lah so, hari yang ke 10 Quarantine eh. So kita kena duduk rumah stay at home So aku tak ada uh, Content apa nak buat kan, Nak ride tak boleh Nak mancing pun tak boleh Bahan-bahan yang aku nak buat Eh tapi ni nak buat kek apa Sana ni buat kek apa buat kek apa ni? Kek sarang semut eh. Kek sarang semut eh. So, bahan-bahan pertama tepung gandum susu pekat kecauan ha? tepung gandum berapa banyak ni? satu cawan ini satu mangkuk satu mangkuk hmm. mangkuk kecil lah so, susu pekat susu pekat eh susu pekat ni setengah cawan lah setengah cawan lah. so air panas tak panas pun so ni telur 4 biji telur 4 biji so gula ni boleh kena kencing mana? ni so, so ni boleh kurangkan lah kalau nak nak nak sedap lebihkan lah ok ni soda ha, baking soda eh so yang last ni buttercup so ni dua sudu je So, untuk baking soda ni, just kau orang letak je lah. Satu sudu, satu sudu, satu sudu, dua sudu. Oh, satu. Oh, ada backup, backup untuk makan. So, aku memang tak pandai buat kek. So, ini uh, resepi daripada aku punya wife lah. Apa yang apa ni? So, kita pergi buat masak dia punya gula. Jom, kita sambung. Sekarang kita hidup api dekat periuk eh. Api besar. Okay, kita masukkan air panas. Eh, sorry gula. Kita masukkan gula. Semua. Kita masuk semua. Selesai. Ah? Masukkan gula. So kita nak buat gula hangus eh. Gula hangus ya. Aku tak tahu. Ni bagi hangus dulu ah. Oh, kita masukkan air panas. Suku. Satu 1.4. Oh. So, letak air panas, kita gaul. gaul gaul gaul gaul nampak tak gaul ni sebuah bau cili pula bau cili guys <laughs> periuk ni bau cili guys tengok api ha nama tu balik perlu ah cuba okay. so gula dah dah berang macam ni so korang kena masukkan air ya. masukkan air ya. so macam ni masukkan air panas ni semua bising lah nampak so dia akan jadi macam ni so teruskan gaun kacau kacau kacau kacau kacau kacau kacau oh, hmm, nampak jarang masak masak masuk dapur kan macam ni angkat ni ha, bagi dia cair ha, larutkan dia larutkan dia ni dekat lagi bawah ni ha, master chef walaupun jarang masak dapur kan jarang sekali masak sekali masuk je ya, macam pro sok sok sok sok sok sok Ada. panas Rekod Kacau, kacau, kacau, kacau. sampai di Garut aduh Wih, kita larut lagi lagi Wih, panas Oke, sekarang kita nak masukkan mentega Buttercup ni ya Masukkan Ya kacau kacau kacau kacau kacau kacau kacau itu dia Thank you. sampai dia hangit. Ha. Betul. <laughs> sampai dia jadi sarang semut. <laughs> so, teruskan Martin continue. Stay tune eh. Gaul, gaul, gaul, gaul. So, kita biarkan dia sampai larut. Kan? So, dan tengok. So, lepas ni kita padang api. Kita biarkan dia sejuk. Okay, mudah sudah kan so mana dekat rumah tu so ni satu apa benda baru lah kau ha, korang belajar benda baru nampak tak mudah Jadi pun kena gaul juga ni so nampak tunggu dah sejuk dulu eh masukkan ni mengkuk mengkuk eh so buat kacau kacau nah, kacau benda lain lah kacau macam tepung eh so kita nak masukkan mula-mula masukkan tepung ok bukan telur dulu so kita masukkan telur dulu kan dia eh? ah, nampak tu ni bukan uli ni kacau uli lain ni eh? ah, nampak eh tak pecah lagi telur ah, sok sok sok sok sok uli uli eh, kacau kacau kacau kacau kacau cuan cuan cuan dia

susu jangan banyak Macam manis tadi gula dah banyak Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Okay, tarik guys, tarik guys. Uish, macam banyak ni. Eh. Cukup kot. Cukup. Kacau, kacau, kacau, kacau, kacau, kacau, kacau, kacau, kacau, kacau. So, so. Nampak skill. Skill. Penat juga, lima orang kan. Kacau, kacau, kacau. <laughs> kacau, kacau, kacau, kacau, kacau, kacau, kacau, kacau. Ish, serius lah. <laughs> Cakap, cakap, cakap, cakap, cakap, cakap, teruskan cakap, cakap, cakap, cakap, cakap, Dah cakap, cakap, cakap, cakap, cakap, cakap, cakap, goyang cakap, Oh, cakap, cakap, cakap, cakap, cakap, cakap, cakap, cakap, cakap, sampai dia betul-betul uh, ah, sekata eh nampak ha, nampak nampak tak nampak tak wuih asyik tu so sekarang tepung tepung ni masuk semua kalau tak tahu masak masuk semua <laughs> so nampak ini masuk semua ni ni satu mangkuk kecil ni Hmm, gaul gaul gaul gaul gaul gaul gaul lah. Aku tahu gaul ni. Gaul gaul gaul gaul gaul. Nampak. Okay, eh, gaul eh. Gaul gaul gaul. Kalau lambat kau pakai sini. Oh, macam mesin. Hmm. Laju sikit. <laughs> Ah, so, kau kacau je. Eh, macam pisang goreng ah. kacau kacau kacau kacau kacau kacau kacau kacau eh soda baking soda Okey. Hop, kacau lagi. Benda ni senang eh. Senang sangat. Memang senang buat benda juga Bukan tahu buat motor je, bukan tahu mancing je. Aku pun tahu buat kek sekarang nampak betul nak duduk rumah sekarang. Ui, ui, ui, ui, ui. So, sekarang kita boleh masukkan air gula. Ha, so, air gula ni kita macam terus masukkan, masukkan ni semua. So, macam ni. Dah jadi dah. Kita punya sarang semut lah. Hampir, hampir, hampir. Hampir siap eh. Sarang semut, sarang anak-anak kita.

perlu buka ride dia perlu Bukan mancing dia perlu buat kek pun perlu <laughs> exercise so daripada kau tak buat apa-apa kat rumah kita buat macam-macam resepi ni hmm. so kau yang kat rumah tu jangan lupa subscribe hmm. subscribe like komen kau resepi baru eh bukan resepi baru aku baru buat Hmm. Happy dah So kita ada bekas dia So masukkan uh, Bahan-bahan uh, yang kita dah Gaul semua tadi Masuk terus dalam bekas untuk kita kukus Okay, kita sudah boleh kukus sekarang 6 mata 45 minit ataupun uh, 60 minit kita tunggu eh So, finally <clears throat> So, ni Okay, sarang semut Nampak? Sarang semut, sarang anak -anak. pergi potong ah. Nak tengok hasil dia. Ha, tu dia. Sarang? Sarang? nampak berlubang ni nampak lubang ni Ah, dia, dia boleh masuk masuk apa? masuk anak-anak masuk semua, semua boleh masuk eh duduk ni jauh ni wife punya dia buat punya jauh Jangan <laughs> picit-picit Keluar semut ni ser Sedap Macam melihat kedai Okay Jangan lupa subscribe So Mana korang yang Ada Resipi yang Nak Aku buat Boleh komen kat bawah So akan cuba Buat kat rumah Okay See you next video.